လေးတွေမှာအဖြစ်များတဲ့ဥနောက်အာရုံကြောယောဂတွေကိုကျွန်တော်တို့အုပ်စုခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1အုပ်စုကတော့ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ယောဂအုပ်စုတွေပါဟုတ်ကဲ့ဆရာရှင်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ယောဂအုပ်စုတွေထဲမှာ လှုပ်ရှားမှုပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့အထိုင်အထလမ်းလျှောက်နောက်ကျတဲ့ယောဂတွေရယ်နောက်စကားပြောခုနကပြောတဲ့เนาะဒီအသိဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာနောက်ကျတဲ့ယောဂဆိုပြီးထပ်ခွဲလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ autism လို့အုပ်စုမျိုးတည် ဒါကျွန်တော်တို့ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ယောဂအုပ်စုတစ်ခုအနေနဲ့ထည့်လို့ရပါတယ်။နောက်မိဘတွေတော်တော်များများသိတဲ့ CP လို့ခေါ်တဲ့ cerebral palsy လို့ခေါ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုပိုင်းမှာပုံမှန်မဟုတ်နောက်ကျတဲ့အထိုင်ထလမ်းလျှောက်နောက်ကျတဲ့ယောဂကိုလည်းဒီနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့အုပ်စုထဲမှာထည့်လို့ရပါတယ်။ဒါနံပါတ်1အဖြစ်အများဆုံးယောဂပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နံပါတ်2ကတော့အတက်ယောဂနဲ့နောက်ကကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောသလိုသူနဲ့မှားနိုင်တဲ့ယောနေတဲ့ တခြားအကျော်တွေဆွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့အုပ်စုတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီအုံအောင်အောင်ကျော်ဆရာဝန်တွေကတော့ဟိုရည်စရာပြောတာပေါ့တာဝင်းဘူးလေးလုံးပေါ့နော် တက်တယ်တောင့်တယ်တွန့်တယ်တုံတယ်ဆိုပြီးခေါ်တယ်ဆိုတော့လာရင်များသောဖြင့်အဲ့ဒီလေးခုနဲ့လာတယ်အဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့ကပြန်ခွဲရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတက်နဲ့အကျော်ဆွဲတဲ့တခြားအုပ်စုတွေဒီဒါဒုတိယအုပ်စုကျွန်တော်တို့အတွေ့များပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အဲ့ထဲမှာဘာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ticks လို့ခေါ်တဲ့ ကလေးတွေတိတ် stress တွေများလာတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလိုလျောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအကျော်ဆွဲတယ်ဆိုတဲ့ယောဂအုပ်စုပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယောဂတော့တိတ်နာမည်မတက်ပါဘူး။ဥပမာမျက်စိမိတ်တုံမိတ်တုံလုပ်မယ်၊နှာခေါင်းရှုပ်မယ်၊ပါးစပ်တွန့်မယ်၊ပခုံးတွန့်မယ်၊နှက်ရှုပ်မယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစေပညာလောကကိုတော်တော်အလုပ်ကျွေးပြုတဲ့ယောဂပါ။ ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကမျက်စိမှိတ်ရင် तू မျက်စိဆရာဝန်သွားပြတယ်နှာခေါင်းရှုပ်ရင်နားနှာခေါင်းဆရာဝန်သွားပြနော်အဲ့ဒါဆရာဝန်တွေလှည့်ပတ်ပြနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအုပ်စုတွေကခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီအတက်နဲ့တခြားလှုပ်ရှားမှုပိုင်းဆိုင်ရာယောဂအုပ်စုထဲမှာပါပါတယ်နော်နံပါတ်3အတွေ့များတဲ့အုပ်စုကတော့ခေါင်းကိုက်ခေါင်းမူဖြစ်တဲ့ယောဂအုပ်စုတွေဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးအတွေ့များလာပါတယ်ကလေးတွေခေါင်းကိုက်တယ်ခေါင်းမူတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီထဲမှာလည်း ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီချိန်တုန်းကကလေးမှာတိတ်မဖြစ်ဘူးလို့ထင်တဲ့ migraine လို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းတစ်ချမ်းကိုက်တဲ့ယောဂမျိုးတွေဒါတွေဒီထဲမှာပါတယ်လို့တာမန်ခေါင်းကိုက်တာမဟုတ်ဖ ೇನೆ ခုမှဝုံတိုင်းနဲ့ထခေါင်းကိုက်အံပြီးတော့ဒီအုံနောက်ထဲမှာအဖုကျိတ်ဖြစ်နေတဲ့အုပ်စုတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါနံပါတ်3အုပ်စုပါနံပါတ်4အုပ်စုနောက်ဆုံးအုပ်စုကတော့ပြင်မာတိတ်မတွေ့တော့ဘဲနဲ့ဆေးရုံတွေမှာကျွန်တော်အများဆုံးတက်လာတဲ့အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အုံနောက်တွင်ပိုးဝင်တဲ့ခုနကဆရာကြီးပြောသွားတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့လည်းအများစုဆိုင်တဲ့ နော်ဒီအုံနောက်မြေးရောင်တာအုံနောက်ရောင်တာ meningitis and encephalitis အုပ်စုတွေပါဆိုတော့ဒီလေးအုပ်စုဒီကလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့အများဆုံးတွေ့တဲ့အုံနောက်အာယုံကျော်ဆိုင်ရာပြဿနာတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုလေးကျွန်တော်တစ်ခါလေးဆက်ပြောလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရှင်သူတို့ကိုအဓိကကာကွယ်နိုင်တဲ့အုပ်စုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအဓိကသုံးအုပ်စုပဲမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနံပါတ်1အုပ်စုကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲဒီ မွေးဖွားတဲ့အချိန်နဲ့ကိုယ်ကိုဆောင်တဲ့အချိန်ကအရန်ရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကကျွန်တော်တို့ကလေးအုံနောက်အောင်ရောယောဂတွေကိုတော်တော်ဖြစ်စေပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကာကွယ်ရေးရာဘာဟိုကျွန်တော်တို့အကြံပေးခြင်းလဲဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ရင်ကိုယ်စောစောအပ်ဖို့เนาะနောက်တစ်ခုကမွေးတဲ့အချိန်မှာဒီတက်ကြွနားလေတဲ့เนาะဆရာမဆရာမတွေနဲ့ဒီစီယုံစီကန်းတွေမှာမွေးဖို့။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ80ရာနှုန်းလောက်ဟာကြီးလက်ဒေသမှာနေတဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်ပြီးတော့ သူတို့တော်တော်များများဟာအခုချိန်ထိအိမ်နေမှာအဆင်ပြေသလိုမွေးနေကြတော့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအင်မတန်စိတ်မကောင်းစရာပဲဒါကာကွယ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြီးအဲ့ကလေးအများစုဟာကျွန်တော်တို့စီမှာဒီမတန်မစွမ်း မတန်စွမ်းကလေးတွေအတက်ယောဂကလေးတွေနဲ့ရောက်နေပါတယ်နံပါတ်1ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဦးနှောင်အောင်ကျော်ယောဂတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့နံပါတ်1နီလန်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2နီလန်ကတော့ဆရာကြီးစောဝင်းနဲ့ခုနပြောသွားတာနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ကအလကားပေးနေတဲ့ကာကွယ်ဈေးတွေကို တံမိုးထားပြီးတော့ထိုးတင်ထိုးတိုက်တာတွေကိုအကုန်ထိုးရင်ခုနပြောတဲ့ meningitis တွေ encephalitis တွေအုံနောက်တွင်ပိုးဝင်တာတွေအဖြစ်နည်းလာပြီးတော့ဒါဟာဒါဒုတိယအကာအကွယ်နိုင်တဲ့နီလန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်နေတဲ့အုံနောက်အောင်ကျော်နာတာရှည်ကုလို့မရတဲ့ယောဂတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်ဆုံးနံပါတ်3ကာကွယ်နီးရတော့ကလေးတွေရဲ့ဘဝအစကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးပါပြီ first thousand days of life လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဘဝအစရက်တထောင် ရက်တစ်ထောင်ဆိုတာတိတိကျကျတွက်ထားတာပါကိုဝင်ရှိတဲ့6လရက်280ရက်ပထမတစ်နှစ်365ရက်ဒုတိယတစ်နှစ်365ရက်အားလုံးပေါင်းရက်တစ်ထောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နိုင်ငံတကာမှာလည်းဒီ1000 days campaign ဆိုတာတွေလုပ်နေကြပါတယ်အဲ့တော့တတိယကာကွယ်ရေးကတော့အဲ့ဒီဘဝအစရက်တစ်ထောင်ကိုနည်းနည်းလေးဂယူးဆိုင်ပြီးတော့မိခင်ရဲ့အာဟာရကလေးရဲ့အာဟာရကကာကွယ်စေး နောက်ခုနကဆရာဆရာကြီးဦးရဲမင်းကျော်ပြောသွားတဲ့မိဘကနေသူ့ကိုပြုစုပြိုးထောင်တဲ့အမှန်ကန်သောပြုစုပြိုးထောင်တဲ့နီလန်အချိန်ပေးခြင်း screen time တွေကိုဖြတ်ခြင်းဒါတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ၃ခုပါအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင်မွေးတဲ့အချိန်မှာသတိထားဖို့ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးဖို့နဲ့ဘဝဆရက်တထောင်ဒါလေးကိုသတိထားလိုက်ရင်တော်တော်များများ80ရာနှုန်း80ရာနှုန်းသောကလေးအုံနောက်အောင်ကျော်ယောဂါတွေကိုကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ CFAM, caring for well-being.